Sultan Chu ya ni vous dire vie di ok hodi am noch dem ich presenti al villa sozien retayon vedule.com nu potete u ich in nem au des principi retayo ki u vera shine el vi am um, simple the single sozia retayo yes ja, se gs das nur por esperantisto Fakte gi estis fondita antal kelkai monatoi kai mi al la reteo antal kelkai monatoi sed mi ne volus presenti gin al viciui tiu tempe char mi ne certis che gi longe vivus kai cion da homoi al la reteo kai ancao estis multe da pre, uh, problemoi tiu tempe sed nun, lasta tempe, um, la reteo multe evoluis kai nun gi aspectas bonega kai gi multe pli bonigis do jen venas la temp por presenti al gin al viciui miei carai aspecta tanto e ciu ne <laughs> do ien la reteo kiel vi povas vidi mi estas ĉe la ĉefa paĝo um kai esos preskaŭ nenio simple estas bonvena mesaĝo um estas listo de kelkaj membroj eble vi povas vidi via inimiko en tie ĉu vi estas tie vi povas diri panjo rigardu mi mi estas fama mi estas en la kanalo de tiu aĉulo Um, kai ankao estas a eh, fenestro je la dextra flanco del pagio am um, per vi pos en saluti sed nun anca estas Facebook o um en salutilo. A uh, fakte tio ne ekzistas antaŭ kelkaj monatoj ki mi anigis to ki vi povas vidi estas nova aspekto de la tio kaj ankaŭ vi povas um en saluti per uh, eh, eh, ret posto mi supozas. Do mi simple nun en salutos kaj prezentos al vi um kelkaj partojn de la interfaco kaj jes, jen ĉio. Do, la reteo, kiel vi povis vidi anue, vi simple idas alla fluo. Nu, por de tiui ki vi ne scias, um, ci tiu reteo est stranga mixo inter, mi supposas, Facebooko kai Twittero. Um, gi play parte est Twitterza, sed ancao gi havas calca in Facebooka aspecto. Do, exemple, la fluo estas a plis mila alla Twittera fluo, char vi povis vidi ciu in officio in de via amico ca anca homo am ciu in vi sequas ca facte mi devas diri tion um, vi povas amicigi al homo sed anca vi pos sequi homo in compreneble la plei parto de homo simple sequas unu la alian sed se vi amicigius al homo vi pos paroli al ili per la babililo ca shines ca neniu estas citie nun tempe Um kai se vi sekvas ilin vi povas a uh, vidi ili en fishin kai um paroli al ili vi povas menci ilin uh, do ekzemplo jen mia nomo mia profilo kai mi havas la che litero tie do vi povas menci min per tiu litero gi esta simila al facebook uh, al Twittera, um uh, litero um kai yen parasco chio gi simple estas fluo kai mi shatas gin char comprenable yes ja, chio estas en esperanto sed gi ne estas plena de um reklamo kai pagita e fisho um example kion havas a uh, Facebooko ne? kia mi iras al mia muro en Facebooko al mia fluo preskel chio estas simple pagita ia fisio e kai reklamo multe da alia e sed anka alia grand problema e dilata al Facebooko mi havas oficialan pagon ne eh, tie kai se vi ne shatas gen antawe nun iru shatu gen um kai lo problema estas ke kiam mi volas fishi filmo de youtube facebook o fakte ne shatas tio do ji mal altigas lo nombron de homo ki vi povas vidi tio na fishon um kai kiam mi estas ĉe verdulo i kompreneble tio ne okazas um vi simple vidas la fluon la um la gistatigoi uh, ah, de la homo ki vi sekvas um kai anka ji havas forumon Um, ne estas tiom multe en la forumo, estas grupoj kaj jen problemo kun la retejo. Um, kiam vi iras nue al grupoj, vi ne povas vidi grupojn. Vi devas elekti inter popula, um, popularaj grupoj kaj plej freŝaj grupoj. Do mi simple elektas popularajn grupojn. Kaj kiel vi povas vidi preskaŭ, ĉiuj el la grupoj nur havas unu anon. kaj mi supozas, ke tio estas pro la fakto, ke ne tiom multe da homoj nuntempe uzas la retejon. Fakte mi pensas ke ĝi nur havas eble ducent uzantojn, sed post ĉi tiu filmo kompreneble multe pli da homoj aniĝos al la retejo, ĉu ne? Jes, vi ĉiuj faros kaj fakte mi devas montri al vi mian profilon, ĉar vi devas sekvi min jen mia profilo. Kiel ĉiam mi mi plejparte simple afiŝis am um, ligilo in al mia filmoi sed estontetzen um, mi intensas fishi multe pli um compreneble mi in filmo in sed ankau shadow sign stultain um penso in mi havas in tiu um momento um sed ankau vi povas vidi je la dextra flanko del pagio mia prescribo novajo listo um kai ankau estas uh, kelka aliae fero ekzemple um existas pagioi, sed mi ne mi min ne volas krei pagon vi simple for the min kai faru tion vere faru gin um kai anka is this a uh, blogo ne in la blogo sed gi iom post iom kreski just kai fakte mi pensas ke la tuta reteo is this konstruita sur la Wordpress systemo, qui est libera systemo, vi poves esti certa, che ci ciam ricevas gis datigui. To ien cio, rilata al citiu reteo. Compraneble estes multe plida um, en la interfazzo, se vi poves simple esplodi gin mem, ciu ne? To ien cio, se vi chatis citium filmun, chatu gin, disconigu gin, abonu mian canal se vi an canal ne abonis, ca mi vidos vin, in la verontu filmo, ca se vi nestos tie, mi trovos vin, ca mi creos, conton por vi che vedule.com kai mi fek officials por vi <laughs> nome de vi <laughs> Kai kia chimney well is dunking me and donat tanto in che patreon char fuck the sen ili mi ne povus pli bonigi chi tiun kanalon kai ili estas chu vi pretas Lupe, Robert Nielsen, JZ Knuckles, Shane Power, kind of the Fakte estas malfacile por prononci, ĉar mi ĵus lernis ĝin lastatempe, do pardonu min se mi tute fikis ĝin, do jen mia provo. Slava Skljajev. Pardonu min, mi vere fekis tion. Skljajev. Fek! Vi devas ŝanĝi vian nomon. Am kaj jen